energizar deixo livre outra vez. Volta Thomas, vem comigo. Amanhã é um novo dia. Na sua alma está o que você sempre sonhou encontrar. Dragon Ball. Episódio de hoje. Um treino grave no outro mundo. Uma nova técnica se chama Kaioken. Hum, que lugar é esse? Não. Sério que existe um céu, cara. Ou, oh, ou, oh, oh, oh, não ultrapassa a fila, não. Droga, vou ter que esperar. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Tá, tá, tá, Parece que eu vou ter que esperar muito tempo. Finalmente eu consegui. Ai, esse passou. Senhor Madayo, o seu nome é Senhor Madayo, que eu tô vendo pelo seu crachá. É sim. O que você veio fazer? Deixe-me ver morto por seu irmão Sayajin Radix. Hum, ok. Você veio aqui pra treinar, certo? É, eu vim aqui pra treinar. É só você seguir ali e você vai ver um caminho que vai ser um caminho da serpente. Aí lá vai, você vai poder andar lá até você chegar no Senhor Caio do Norte. Tá, então eu posso ir lá? Pode. Tô indo. Ah, isso vai ser tão legal! <laughs> Verdade, eu não sei voar. Pera aí, eu esqueci de falar uma coisa pra ele. Uma coisa, senhora ó tem que saber voar? É, sim. Ah. <laughs> Na verdade, eu tenho um pulo alto, então... Toma. eu vou indo. Uhul. Eu tô pressentindo que isso vai ser longo. Calma. Vamos começar. Uhul! Uh! Hehe! Ai! Aê! Hehe! Eu acho que eu vou ter que pular muito até chegar lá e andar. Já se passaram nove dias que eu tô caminhando. Eu não aguento mais. Eu queria tanto voar. Eu sei que eu consigo voar, mas... Ah, não pode. Eu aprendi aqui no caminho da serpente como voar, dando os pulos. que chato, cara. Tomara que eu já esteja chegando. Eu não vou aguentar mais passar sete anos nesse negócio. Droga. Ai, eu vou desmaiar. Meu Deus, eu acho que eu nunca vou chegar nesse lugar. Ah, vou voar, eu quero burlar. Ah, não deixa eu voar, só deixa eu dar uma voadinha. Pera aí. Eu, eu tô avistando... <gasps> Avistei o planeta! Michael Douglas! Eu estou sentindo quê? Será que é aquele guerreiro? Ah, Oi? O Sayajin. Ah, um Sayajin. Ah, você também Como? é um Sayajin. Todos estão mortos. Sim. Você é? Eu sou. E você? Cadê sua cauda? Cortaram quando eu era criança. Ah, entendi. Falaram que eu era perigoso à noite. É, a gente é transformado em um osário. Ah, quando a lua fica muito. O que, que é osário? Osário é tipo. Como que podemos dizer? Um macacão Aquele macacão? Que, que destrói tudo. É, isso aí. Que eu virava quando eu era criança, me falaram que eu virava um macacão. Será que meu hum. filho pode? A gente costuma a gente costuma dormir cedo. Ele tem uma cauda, seu filho? Sim. Então quando a lua ele tem cheia, Ele tem 5 anos. Quando a lua estiver cheia, toma cuidado. O mês que vem ele vai fazer 6. Ah. Senhor Caiô. Esse é o senhor Caiô, né? Esse aqui é o Senhor Caiô. Senhor Caiô, é verdade que o Senhor Madayami... Que é verdade que o Senhor Imada, eu falou que Duas semanas aqui é dois anos na Terra? Senhor Caio, é verdade, né? Que você é, não me é respondeu. É verdade, mesmo que dois, duas semanas aqui é dois anos na Terra? É isso mesmo. Aqui equivale a dois anos lá. Hum. Senhor Caio, então você falou a verdade, mas o que, que tem pra fazer aqui? Eu não sei. Você pode treinar seus poderes, a sua gravidade, e primeiro agora nós temos que. Você tem que carregar peso aqui. Tá, né? Qual que você quer? Eu quero um de mão, que eu treinava bastante. Ok, Valeu. Tá, aqui está. De nada. Meu Deus, está é muito pesado. Eu vou ter que passar de 75%. Você costuma. É pode, pode passar ah, quiser. Eu... 80! Meu máximo 85. Eu não consigo mais. Quando você conseguir ficar um pouco mais forte, você vai querer lutar comigo só pra testar força mesmo? Então tá bom. <laughs> Meu Deus, eu isso é muito pesado. Eu aprendi alguns ataques assim que eu tenho. Isso é muito pesado. E o Sr. Kaiô ensinou uma habilidade muito boa, assim, pela luta. Que depois você vai aprender. Ele se chama Kaioken, né, Sr. Kaiô? É isso aí. O Kaioken. Mas, Sr. Kaiô, eu acho que meu corpo já é, tipo, um corpo de Saiyajin não é, tipo, mais resistente, não? É sim, é sim. Você pode me ensinar o Kaioken agora, por favor? Tá bom. Yay! Seu nome é João, né? É. Tá, eu sou o Luiz. Tá. Então, Prazer em conhecer. Ó, oh, eu sei que o Piccolo vai me reviver daqui, du daqui duas semanas, eu sei. Senhor Caio, eu consegui ultrapassar meus limites com 85%, e agora? Então tá bom, você quer aprender o Kaioken, né? É, é, é, isso, isso, isso. Então Primeiramente, foque uma energia nas suas costas. E depois, solte tudo como uma explosão. Vai lá. Ah. Você vai conseguir. tentando. Com o tempo você consegue. Mas é fácil. Hum. Ah! Isso! Aê, você aprendeu o Kaioken. Essa habilidade é muito ah, útil para as suas lutas. Eu consigo usar 100%! Valeu, senhor Kaioken. De nada. Então, você quer lutar agora? É só Acho que sim, né? E aí, aí. Ah, eu acho que eu aprendi o Kaioken muito fácil. Acho que é porque quando aprendi o Kamehameha, ele me ensinou o Kamehameha e eu, eu consegui da primeira vez. Então, isso quer dizer que eu sou um prodígio? Eu? Eu. Sim. Pera aí. Senhor Caio, você tá escondendo alguma coisa de mim, não tá? É um ataque de energia, não? Tá escondendo alguma coisa. Não, não tô escondendo nada. Fica quieto aí. Fala, senão vou destruir seu planeta. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, eu falo. A técnica é... é a Genkidama. E como eu tenho que fazer ela? Você tem que me ensinar. Você levanta suas mãos e concentra com a energia de todos que estão na sua volta, de todos os seres vivos. Plantas, árvores. As mãos. É, pode ser também. Vou tentar. Pra você fazer um super ataque. E assim você faz a Genkidama. Ah. Quanto mais seres tiver aí na sua volta, mais fo forte será a sua dama. Tá, vou tentar. Nem eu sabia disso, senhor Caio. Que você escondeu isso de mim esse tempo todo. É, desculpe. Eu não consigo. Droga. Ai, desculpe. Não, tudo bem. Ah, mas era isso que tinha que fazer. Tá. Eu acho que eu vou... Será você tem uma plataforma que faça a gente lutar? Hum. Lá atrás, né? Você tá falando. Eu tô vendo alguma coisa lá atrás. É, lá atrás. Tá, então vamos indo. Tá, então vamos lá, né? Vamos. Ah, vamos lembrando, eu só tô usando 20%. Ok, eu vou usar também. Pronto. Só pra ficar mais justo, sabe? Tá. Vamos lá. Boa sorte, cara. Ah, eu vou contar. Peraí. Dois. Vamos. Vamos lá. Ah. Louco, você é bem forte até, hein? Shazam. Hum, você sabe Shazam. Ah. Você sabe que Kamehameha, eu já ouvi falar desse aí. Kamehameha. Ah, Tá, ah. ó, eu quero te mostrar o meu ataque que eu acabei de desenvolver, meio que desenvolvi. Eu tenho que sair do Kaioken, senão eu vou morrer. Mostra. É Parece ser um Kamehameha normal, mas na verdade é um Super Kamehameha. Ah. Isso cansa. Mas vai. Deixa eu só sair do cara aqui. Peraí, peraí. Eu estou... Que das tudo. Beleza, vai. Hame. Hame. Ah. Opa, não, não, não, tá usando o tá ataque errado, droga, pera aí. Que flash? Mas... Kame, Kame. Vou usar o que flash aqui. Ah. ah. Nossa! Será que ele tá no Sr. Kaiô? Sr. Kaiô, ele tá aí ou ele quase morreu? Sim, já? ele desmaiou. Ele tá aqui. É, eu acho que eu usei muito meu. Né? Ah, eu trouxe ele aqui. Ah. Desculpa Oi, aí. Não, tá bom. É, se passou dois dias, né? É. Bom, eu vou Vamos continuar tá, treinando. Eu, tenho mais um ataque. Vamos só mais uma vez, que eu tenho mais um ataque pra mostrar. Pera me mostra lá, porque eu acho que não é muito então. bom eu lutar, não. Tá, mas então eu não posso acertar, acertar em você. Não, acerta em mim. Tá bom. Eu só vou carregar ele inteiro. Ah, mas... É isso. Eu quero testar a força dele vinte 20%. cento. só carregar ele todo aqui. Mas... E... É- Pera aí. Vai! Mas... E... É- Vai! Corre! Eu estava carregando ele na força máxima. Caraca aqui é forte. Vou começar a carne. Você também, você tem uns ataques muito bons. Eu espero aprender esse Kamehameha aí algum dia. Ah, eu posso te ensinar, só não tem que botar a tabela. Tá bom. Bom, acho bom a gente continuar a treinar normal Sim. assim no Uhum, vamos lá.